oso ondo neskak oso ondo neskak Satuan naik lagi. Baik. Serah terang dua. y you see al tema de Can you al mi camiseta?